não sabe quem é. Acabou o teu trabalhar já, né? Uhum. 8h50. Trabalha? É. 8h50. Seu algo. é só. Você tá fala pra parceiro é burro de carga. Então me fala o seu nome. O quê? Tá batendo. Foi um macaco? Hein? Foi um macaco? É? Ah! Isso aí, fica quieto. Ah, ah, ah, Vou tentar rir. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, moço, para de coisar. Ah, é? ah, ah, ah. Eu vou pegar. Ah, não tava gravando, merda. Ah, ah, ah, eu vou lhe pegar, eu sei onde você mora. Miséria, não tava gravando de novo. Eu vou lhe pegar, eu sei onde você mora. O que? <laughs> não, não vou mandar áudio não. Eduardo, fala. Eu vou te pegar, que eu sei onde você mora. <laughs> Tá vendo? Tá saltando uma no lixo, porque loucura. Vê, vou não, né? Uh -uh. <laughs> Liga pra ele. ele tá me levo na alma. Hum? Tá me levo. Vou ligar assim, ó. Fica quieto, não, hein? Ô, bicho. Papacapente sangue do Luan. Não tá chamando? Vem que liga atrás. <laughs> Desligaram o teu? Hum, não, é, Pegando disso. A mulher tá me Eu vou falar que sou eu doido. <laughs> a Riga tá chamando agora. Por Olha lá, desligou. o lá ou não? Uhum. Edu, sou eu, Edu. Miséria, tá saindo. Edu, sou eu, Edu. <laughs> Ah, vai pra merda. Pra ver o que ele mandou aqui, ó. Ô, Carlos, você não tinha um viado. Você quer que ficar me Tô gravando. <coughs> Miseratento. Miséria. Então tchau. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostaram, inscreva aí no canal. O canal do Urubu vai ficar aí na descrição do vídeo.